horretan, ez, ba, konpartitzen direla elementu haman komunak ba, preso egon eta emakume preso izan da ba, ba, bueno, zapalkuntza bikoitz hori eh, jasaten dugunak eta elementu batzuk ba, han edo hemen ba, nahiko modu orokorrean jasotzen ditugunak. Patriarkatuak emakumea isolatzen badu, isolatzen gaitu espazio askotatik, uste dut espetxean are isolatuagoak bizi garela. Se penaliza sobre todo el que nos hayamos salido de los roles que, nos marca la sociedad, ¿no? y cuanto más en el caso de las mujeres que en un momento dado hemos eh, o mantenemos un papel activo eh, como sujeto político activo en el conflicto que, enfrenta, que nos enfrenta con los estados español y francés. espetxeak ez duela kontsideratzen emakumea militante politiko bat, ez? Orduan eh, sartzen zaren espetxean lehenengoina jartzen duzu momentutik, eh, espetxeak ez du espero zure reakzio bat ba, borroka ikuspegi batetatik, ez? Hori ere nabaritzen zan, aiz janskerarekin arazo piloa jartzen dizkigute, e, e, minigona oso motza bada, txabolora bueltan oso motza delako, e, tirante dun kamiseta oso tirante txikiak baditu buelta ez duzulako, eta dios jaskerarekin ba, jasarpen handia dago emakumeen esparruan, gizonen espetzetan ez dakit, baina behintzate emakumeetan oso zainduta dago historia hori, lotuta askenean ba, ez, gure jasteko eta gure gure gorputza bizitzeko askatasun askatasun horrekin eta bueno, hor ere bronka handiak eh, izan genituen eta ba, bueno, euskaldunak horrela garelako pizkan nahi genuena patioan ere jartzen ginen e, bikinian eta kriston bronka izaten genituen, eskandalizatzen genitune horre zakur guztiak. A las mujeres se nos impone un castigo eh, con tintes moralizadores, mm, mitad eh, entre castigo y, y pecado. Komentatuko nuke be bai, nola espetxea den emakume honak ba, sortzeko tailer erraldoi bat edo bueno, nolabait bidea galdu duen emakumea berriro emakumeon izatera bideratzen duena. Oso arautua dago eh, harreman e, sexualak ematen duelako bakarrik izan ditzakegula e, eh, bizgeletan. E, ba, harreman afektibo sexualak e, bizitzeko ia ezintasun osoa, ba, jakingo duzuen bezala, Frantzian ez dago bizabizik, ez intimoa ez e, inolako modukoa, bizitak daude bakarrik, eta egia bada ere, bizita horietan kristalik ez dagoela, bada lokutorio txiki bat, ba, Espainian ezagutzen ditugun lokutorioak bezala, nuntzakurrak daude, ba, minutu ronda egiten zure, zure atzetik, ez? Makumeon seksualitatea ukatua dago, e, zeldetan gaudenean, ez daukagu lako, ez daukagu intimidaderik ere, ez ba, gure gorputzen inguruko, ezakit, gure gorputzaien jabe izateko, ez daukagu masturbatzeko, lasai masturbatzeko aukerarik, direla rekuentoak, direla egiten dituzten e, eh, revizio ezberdinak, ez, eta zeldak beti baditu lehiatila txiki batzuk ireki eta itxi daitezkenak, orduan, Ez bada eskutuan edo txoko batean eh, ba, egiten duzula, ez? Eta horretarako ere bai, begon behar zara oso ba, zure buruarekin eh, emakume bezala aldunduta eta gainera uste dut, ba, ez? Espetxea sistema bezala emakumea nikilatu egiten duela. Hori oso kuriosoa da, e, mutilek ere, egoera berdina bizitzen dute, baina e, kontatzen dutenagatik mutilen bizitetan zakurrak ez dira pasatzen, eta orduan mutilei usten diete e, eh, barreman ba, sexualak izaten horrek beraien agresibitatea e, baretzen duelako, ez? Emakumeen kasuan, bizitetan daukagu e, ba, zelatatzen gaituzte askoz gehiago, zen aurduan geratzen garenak emakumea gara. Eta horrek koste ba suposatzen dio estatu frantsesari, ba emakumea orduan eraman basaituzte, ez, ba e, amen modulora horrek beraientzako da karga bat. Eh, la cárcel como instrumento del Estado eh, es un importante agente transmisor de los valores heteropatriarcales. Eh ni las leyes eh, ni el derecho ha sido igual para las mujeres. Puntuada espetxeak direla, nolabait ba, gizonen, gizonek eta gizonentzat eraikitako espazioak, ez? Orduan eh, normalean espetxe gehiena mistoa dira, gizonek daukate e, espazio gehiena eta emakumeak egoten dira eta egoten gara e, modulo bakar batean sartuta eta eta nola, ba, gizonen eta emakumeak elkarrezin ikustea sustatu egiten denez, ba, horrek zer eragin dauka, ba, emakumeak egotea moduluan e, sartuta ezin atera ba gizonek daukatelako espazioaren e, azkenean e, espazioaren kontrol osoa, ez? Esan dezakegu moduloetatik edo ibiltzen garenean gizonak ikusten gaituzte, bueno, nik askotan esan dut, ba, haiek izaten gila tximinoak bezala, ez? Gu haien bazka izango bagina bezala, orduan, ez dakit egiten duten e, banatu e, justifikatzeko, ez? Gizonen desio, e, goze hori eta arduan e, emakumeak horren foko izaten gara eta emakume asexualak nahi dituzte espetzean preso batzuekin e, hitz egiten eta holan ba askotan hitz egiten da ia, ez? E, dildo bezala edo jostailu batzuk sortu dituzten edo ez dituzten sortu, baina bada debekatua dagoen zerbait. Zan oso puritanoak dira, oso naskagarria dira sentzu horretan. Zadibidez nola etortzen diren kanpotik askotan mojak izaten izaten direnak eta ba, e, josi, e, punto de cruz, gantzillo, horrelako moduluak e, edo tailerrak ematera etortzen dira edo e, formajuntza akademikoagoari begira normalean e, bueno, emakume preso politikoak gaukera gutxi izaten du horretarako, baina egoten direnak izaten dira pelukeria edo, edo zukalde edo horrelako horrelako tailerrak. Pornografia izatea espetzean, gizonen espetzean bultzatzen zen, eta beraz ba, erosi altzen ditun e, gauzak inkluso telebistan ba, e, ba, bueno, ba, eskaintzen zieten eta emakumen kasuan guztiz debekatua genuen e, desio sexuala edo zein momentutan piztu daiteke eta edonorekin baina e, espetxean hori gauzatzea oso oso zaila da kontrolatua gaudelako oso politikoen kasuan, ez, ba, gure gain jarraipen bat egiten dutelako, eta gero ezin duzulako erabaki ba, moduloko edo zein emakumerekin e, musu bat ematea edo, oza, ez dakit, edo inkluso zure kide batekin, ez, lo egin alizatea, edo ligatu alizatea, liatzea, ezin delako erabaki non egon eta zer egin nahi den momentuan. Ba, bueno, momentu batean pixka tarrotu ginen eh, emakume batzuk eta eta espetzeko zuzendariekin ere komentatu, bueno, zergatik horrelako ezberdintasuna, zer genuen emakumeak ezberdin ba, ba, seksualitateari lotutako ba, ba, elementuak ez jasotzeko, materiala ez jasotzeko anezekoaten ba, erantzunik, ez egoen erantzunik, gorri-gorri jartzen ziren eh, arduradunak eta nolabait borroka jarrera bat hartzen duzu momentuan, e, ba horrek badakar zigor bat, ez? Eta normalean zigorra izaten dela handiagoa emakume baldin bazara, gizon bazara baino, ez? Zentzu horretan, horregatik, ez? Emakumea beti suposa, aurre suposatzen zaiolako askotan, ez? Eta zu zergatik zaude hemen, ba, norbaitek engainatu zaitu, zure zenarra, zure mutia, zure... Baina zu ez zara benetan eh, militante politiko bat, ez? Orduan e, horrek zer ekartzen du, ez? Ba, ikusten da adibidez emakume emakume kasuan, euskal preso politikoen kasuan, ba badaudela 53tik 13 E, bakartuak, ez, adibidez. Eta gainera horrek ere gaitzak ere bai, sexualitatea askatasunez edo nahi dugun bezala bizi ez dugunean e, gure, gure buruetan ezakit karga edo kulpa sentazio bat bizitzera ez, bueno, espetxeak emakume bezala ba, sentiarazten gaituen guzti horregatik, ez? Aurrera ikusten da, nola badago, ba, bizipen ezberdin bat eta ikuspegi ezberdin bat, ba, gizonek behar dute pornografia, behar dute seksualitatea, etortzen zai espatzean ere, eta emakumea gara sexualak ez dugu behar, ez, ba, garelako, ba, espatzean ere izan emakume zintzoak, e, lasaiak, eta eta guzti hori, ez? Ah, bueno, pues, eh, emakume txarra zara, bidean galdu zara, eta zure bidea berriro topatzeko, ba, zure feminitatearekin eta zure emakume honen rolekin ber aurkitu behar, duzu, behar zara, ez? Eta, ba, bueno, bidea bidera bueltatu edo, ez? Horrelako gauzak borroka txikiak ziren guretzako, gure gurputza, gure sexualitatearen inguruan, ba, eskubide ere aldarrikatu eta eta lantzeko, eta mm, eta hori.